好，哎哎，我要死，我们食物，呃，我要去买，我去，我去，我先去杀鸡好了。等等哦，哎，这个拿一下，呃，有没有火把？我想要火把。火把，火把怎么做？那碳跟木棒。 <laughs> 我会准备好再过来找你们的战士们。 等我！哦，终于，干骷髅嘛！啊！